үн вакуумда тарабайт ал эми ийкемдүү чөйрөдө тарайт муну далилдөө үчүн тажрыйба жүргүзөлү экранда насос менен туташкан коңгуроо турат коңгуроо алдындагы басымды манометр көргөзүүдө жогору жагында коңгуроосу бар эски ойготкучту алалы аны жүргүзүп коңгуроонун алдына коюп коёлу. ойготкуч шыңгарап, балка коңгуроого тийип жатканын көрүүдөбүз насосту кошобуз басым болсо азая баштады басымдын азаюусу менен үн азаюуда. андан соң балка коңгуроого тийип жатса дагы үн такыр эле өчтү коңгуроонун алдында аба бар кезде тагыраак чөйрө ийкемдүү болуп турганда андагы үн толкундары таралган качан гана басым азайганда чөйрө ийкемдүү болбой үн жоголду